A origem da caipirinha remonta a 1918 em São Paulo, onde era oferecida como bebida medicinal contra uma epidemia de gripe espanhola. É como gelo